بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mana bugun bir muborak kunda qur'on xizmati yo'lida qilingan katta bir ishlardan birini taqdimoti arafasida turibmiz u ham bo'lsa ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahmatulloh alayhining qalamlariga mansub u kishining mehnatlari qur'oni karimning tafsirini o'ttizinchi juzini taqdimoti bo'lib turibdi ushbu o'ttizinchi juz tafsiri bizning talabalik davrlarimizda nashr bo'lishiga to'g'ri kelgan islomiy bilimlarni o'rganishga shavq qilib harakat qilib endi boshlagan bir davrimiz paytida sakson to'qqizinchi to'qsoninchi yillarda o'tgan asrning oxirlarida ustozimiz muftiy bo'lib tayinlanganlaridan keyin ushbu tafsiri hilol deb nomlangan silsilaning birinchi nashri birinchi kitobi o'ttizinchi juz kitobini nashri bo'lib o'tdi o'sha davrda bu kitobni ahamiyatini bir oddiy talaba sifatida o'sha davrning talabasi sifatida man ayta olamanki xalqimizning ruhiyatida ma'naviyatida bir inqilob qildi desak bo'ladi qariyalar yoshi keksa kishilar bu kitobni ko'zlariga surtab yig'lab qabul qilganlar biz tolibi ilmlar bir dona tafsiri hilolning o'sha o'ttizinchi juzi borganida shu bir donasini bir birimizdan navbat kutib bo'shashini poylab turib o'qigan kunlarimiz edi ana shunday bir katta bir xizmat bilan boshlangan katta bir mehnat bilan boshlangan va allohning izni bilan katta bir natija bilan natija bergan ushbu tafsiri hilolning o'ttizinchi juzi o'sha birinchi nashr etganida xalqimizga juda katta xizmat qilishiga sazovor bo'lgan edi bugun ana shu o'ttizinchi juzni qayta nashri xalqimizga oson bo'lishi uchun mo'min musulmonlar yana ham ko'proq foydalanishlari uchun ushbu kitobni qayta nashri alhamdulillah mana amalga oshdi mo'min musulmonlarning qo'llariga yetib bordi ustozimiz alloh rahmat qilsin shayx muhammad sodiq muhammad yusufning iymon deb atalgan asarlaridan keyingi ikkinchi mehnatlari qilgan mehnatlarning samarasi edi bu o'sha davrda birinchi bo'lib iymon degan kitoblari chiquvdi ikkinchisi ushbu kitob chiqqan edi xalqimiz uzoq yillik o'sha qizil sho'rolar terrori ostida dindan diyonatdan uzoqlashib qolgan dinini o'rganish imkoniyati yo'q bir holatda birdaniga alloh taolo o'zini rahmatini yog'dirib shayxga o'xshagan ustozimizga o'xshagan kishilarni o'zini diniga xizmat qilishga muyassar qilganidan keyin birinchi bo'lib mo'min musulmonlarning qo'liga yetib borgan qur'oni karimning tarjima si tafsiri edi bu tabiiyki chanqoq bir xalqga bu o'z davrida malham o'rnini bajarib ming minglab musulmonlarimizni millionlab mo'min musulmonlarni hidoyatiga ular dinini to'g'ri tushunishiga qur'onni to'g'ri anglashiga xizmat qilgan asar bo'lgan desak kifoya qiladi inshaalloh bu bugungi taqdimoti bo'lib turgan tafsiri hilol kitobi ana shunday bir katta muqaddima bilan boshlangan edi katta bir xizmat bilan boshlangan edi chunki hazratimiz o'zlari aytardilar saksoninchi yillarda ushbu kitoblar hali birov nashr qilishi bu kitoblarni tarjimasini bosishi haqida o'ylash mumkin bo'lmagan fikrlash mumkin bo'lmagan paytda kechalari to'planib o'zimiz bilan ham fikr bo'lgan kishilar bilan nima qilib jamlanib nashr etiladigan tarjima qilinadigan ta'lif etiladigan kitoblarning rejasini tuzib maslahat qilganmiz alloh taolo mana bugun o'shalarni chiqardi deb o'sha davrda aytgan edilar bugun ham hazratimizni bu kitoblari tafsiri hilol kitoblari bir necha millionlab nusxa nashr bo'lgan kitob yana bu xalqimizni qo'liga inshaalloh chiroyli holatda yetib borish arafasida turibdi man bu tafsiri hilolni taqdimoti borasida so'zimda asosiy nuqtaga bir narsani qaratmoqchiman o'zlari kitobni muqaddimasida yozganlar o'sha ilk muqaddimada ham bor edi u hozirgisida ham turibdi shu muqaddimada bizni xalqimizga oxirgi marta qachon o'zbek tilida qur'oni karimning tafsiri taqdim etilganini xalqimiz unutgan edi deganlar ya'ni to'qsoninchi yillargacha xalqimizning qo'lida o'zbek tilida tarjima etilgan yoki nima bo'lmasam yozilgan sharh qilingan tafsir yo'q edi oltinxon to'ra rahmatulloh alayhining tarjimalari makkai mukarramada nashr etilgan edi lekin bu o'zbek xalqining qo'lida yo'q edi ilk xalqimizning qo'liga bir tuhfa sifatida diniy diyonatini o'rganishida hidoyat bir hadiyasi sifatida shayximiz bu kitobni xalqqa taqdim qildilar mo'min musulmonlarga hadya qilib berdilar mana shu taqdimot arafasida turgan ekanmiz hazratni bu kitobga qilgan mehnatlarini bu kitobni xalqimizni ruhiyatida ma'naviyatida diniy diyonatini o'rganishida ko'rsatgan katta katta xizmatlarini e'tirof etgan holda aytamizki inshaalloh bu yangi nashr ham millionlab mo'min musulmonlarni dinini to'g'ri anglashida qur'onini to'g'ri tushunishida tafsirni o'qib undan manfaat olishida juda katta xizmatlar qiladi degan umiddamiz alloh subhanahu va taolodan ustozimizga va ustozimiz e, rahmatulloh alayhni qilgan mehnatlarini o'zlariga ajr va zaxira qilib oxirat savoblariga yozishni o'zidan so'rab qolamiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh